गैस आज के वीडियो में पर मैं कुछ बात करने वाला नहीं हूँ तो गैस एंड ज्योमेट्री का वीडियो नहीं है गैस तो आपका वीडियो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लकी वर्ड पर हमारा लकी वर्ड पर कुछ इवेंट आया है इसलिए मैंने स्पेशल एड रखा और थ्री हंड्रेड डायमंड का ड्रॉप आ गया था गैस बहुत सस्ता वाला तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसका सब कर लिया इसको अनबॉक्स कर लिया क्या पता है यहाँ पे मेरे को क्या कुछ नहीं आ रहा है तो ड्रॉप पे मेरे को भी मिला है यहाँ पर वन पे तो देखते गाइस इसको क्या निकलने वाला है तो इसको हम कर लेते हैं ओपन एंड इसको तो चारों को चारों के हम ओपन करने का ट्राई कर लेते हैं डाल के ड्राइवर को ओके फाइनली यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है ओपन कर लेते वन वन करके एक एक ट्रेड करके इसको ओपन करके क्या पता गाइज क्या फालतू नहीं करते हैं वो कुछ भी नहीं मिला तो हमारा बात रेट है तो ओपन कर लेते हैं ओके गाइस यार यहाँ पर हमने ट्रेड पे सारे के कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पर हमको स्पिन करना guys. मेरा डायमंड

सबसे पहले मैंने ऐसे लेटेस्ट फिर आप लोग देखेंगे क्या है मैंने तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे तब तक के लिए आप लोगों के लिए ये